Hai, aku Daniel Hakim. Pada setiap tahun, aku dengan kawan-kawan aku akan menyambut hari kemerdekaan bersama-sama. Tapi sejak tahun lepas dan tahun ni, kita tak boleh keluar dan aku mengambil keputusan untuk kita sambut hari kemerdekaan di rumah saja. Tidak dicapaikan, ada cara buat saja pun tak tahu kan. Aku ini Daniel ialah anak sulung. Hmm, aku dah bosan nak duduk rumah. Dahlah tahun lepas saya tidak boleh celebrate Merdeka bersama-sama. Takkan tahun ini pun sama juga? Aduh, macam mana ni? Kita mau sambut Merdeka sama-sama ni. Aku tengok kat TV ya. Ha? Kes makin teluk sih. Ayo, macam mana Nak macam mana kita pun tak ada keluar kan? Okay macam ni, aku cadang kita just duduk kat rumah Dan nanti pukul 12 kita tengok lah ada orang bunga api kita tengok bunga api kita jumpa pukul 12 okeylah okeylah okay, okay, okay, okay. okey ciao jarak bukan penghalang untuk kita menyambut hari merdeka bersama-sama sekian terima kasih